後最後まで一生懸命踊りますよろしくお願いいたしますそれでは2019川崎大師よさこい開催おめでとうございます川崎よさこいよさこいイエーイ 来いよさ来いイェイ乾杯よさ来いよさ来いイェイ乾杯よさ来いよさ来いイェイ乾杯よさ来いよさ来いイェイ工事の紹介聞いてみや神馬もバンまも踊るラブコのお手に踊る踊る よっよっそれこっしゃ格子の層へ来てみや神馬もバンばも踊るなんこよけに踊る踊る

よっしゃれよっしゃれよっしゃれよっしゃれさあサッカーの皆様も一緒にビール構えてください乾杯しましょうさあさあご一緒に乾杯 レイどうもありがとうございました。国士無双でした。